Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İranın rəsmi İran qəzeti Hüseynin terror qruplaşmasının üzvləri ilə müsahibə dərc edilib. Oxuc24.com xəbər verir ki, bu müsahibə Azərbaycan hakimiyyətini hədələmək və aşağılamaqla yanaşı bəzi həqiqətləri də üzə çıxarıb. Hüseynin terror qruplaşmasının qurucusu Tövhid İbrahim Bicli müsahibesinde Kasım Süleyman'ın bu grubun yaranmasındaki rolü hakkında deyip Hacı Kasım bir gün Suriye'de muharebenin biteceğini inanırdı. Lakin müqavimet oxunun işi İsraillə birlikte Cənubi Qafqaza köçəcəkdi. Bu sebepten o strukturlardan yan keçərək Hüseyniyunun nizamnaməsini imzaladı. Bu müsahibədə iştirak edən terror qruplaşmasının digər üzvləri Orxan Məhəmmədov, Musa Əsədzadə və Əkrəm Hacızadədir. Şeyniyonun terror qruplaşmasının üzvləri 2018-ci ildə Gəncə İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəst cəhdinin məsuliyyətini dolayısıyla öz üzərinə götürürlər. Qeyd edək ki, Qasım Süleymani 3 yanvar 2020-ci ildə Amerika Birleşmiş Ştatlarının zərbələri nəticəsində İraqda öldürülür.